Y creo que me aku dapat semua jadi awal mau iku ono video mengenai hak cipta apa meneng video ku cuma kena hak cipta untuk ngerti ora hak cipta iku apa ye monggo di persani ki monggo cek mbah google disini ini, ini. nah antum bersani sing teliti ki nek Wikipedia utawa situs liyane sing ke hak cipta iku opo hak cipta kuwi berlaku kawit jenis karya seni utawa karya cipta Soal ciptaan kayak nopo niki. Gitu. yo yo, wae ojo hak ana, karo antum antum-antum sekalian terus ojo kakean di tanpa manfaat waktu sing berharga gawe sing positif ojo lali ngibadah pisan sing tepun yo iku pesen kundi ya wis nyewon bang ne, enjoy watching nek pengen suka subscribe monggo nek pengen like monggo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh